बोले बोले सरस्वती मैया की मैया जी के मूर्तियों को कोचिंग में रखाई है कोचिंग में रखाई है म्यूजिक बाय डीजे मैया जी के मूर्तियों को कोचिंग में रखाई है कोचिंग में रखाई है हम पढ़े वाला लई कौन से चंदा बिटू मूर्तिया तो कोचिंग में रखाई रे बसान में डीजे भी बसान में डीजे भी मैया जी के मूर्तियों तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्तियों तो कोचिंग में रखाई रे तो केहू देता तो हजार हो पंडित जी के खर्चा केहू लेता तो साकार हो ए भाई सुनो केहू देता दू सौ केहू देता हजार हो पंडित जी के खर्चा केहू लेता साकार हो मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे कोचिंग में रखाई रे कोचिंग में रखाई रे राइट और सोनू जाके लौटई परसा के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे अपन music digital recording studio Maniyari वॉज